¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con nuevo... ¿Qué? Dije hola. Muy buenas, de YouTube. Que tal aquí un nuevo video? Y el tema de este, de este video será Tu madre. Ey, perdón, me equivoqué. Dice que era para otro video. Ay, Ya, ahora hablemos en serio. Este video hablamos de tu hermana. Ay, perdón, perdón, sí sé, ya, ya, perdón. Yo me estoy equivocando una y otra vez. Ahora sí, vamos a hablar de tu novia. Sí, perdón, lo lamento, creo que me estás odiando, sí, ya, perdón. Disfruta tu madre, tu hermana, tu novia, si tienes. Sí, ya lo sé, yo sé, dame dislike, sí, ya te conozco, sí, ya estás poniendo dislike, ya, ya te, voy a dejar que pongas, ya. Ya pusiste dislike, ya, ya, ahora sí, comencemos el video. Este tema de él es tipos de alumnos. Es muy fácil de encontrar, por ejemplo, está en escuela, colegio y universidad. Existen, existen muchos tipos de alumnos. Por ejemplo, eh, tu amigo, el tu mejor amigo, la que te gusta, el que odias, el que está dormido, que está ahí. hola. Pero para hacerte más fácil, yo te diré los típicos alumnos. Número uno, el dormilón. Como su nombre lo dice, es que siempre duerme sí. No sabía, gracias, Steven. Sí, sí, mejor. Ídolo. Yo no sabía que dijiste bueno. eso. Oye, Steven. Hello. Steven, responde. Tengo papitas. Número 3. El youtuber. Como su nombre lo dice, el youtuber es un, es un chico que es youtuber, es es YouTube. Sí. Yo creo, sí, soy, sí, yo, yo. Y sí, yo, yo soy, ya. Ya. Sí, yo soy yo, ya. Número 4. El niño rata. Como su nombre dice, ya saben, el niño rata es... Siempre habla de videojuegos, ay, siempre habla de videojuegos, critican todo, critican todo, critican tu madre, tu hermana. Mejor no digo nada. Número 6. El que tiene síndrome de monta. El que tiene síndrome de monta no es tan común como nosotros. Su único uso especial es que hace este gesto. O sea, what the fuck? Le preguntas algo le dices algo, es como su descoger. Oye, oye, Mundo Mundo, tengo una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Juega Germán o Fernando Flo? Oye, oye, tengo otra pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Sofilia, necrofilia o pedofilia? Oye, no que Steven Joel es eh, su menciona que Steven Joel es gracioso. Oye, menciona que Steven yo está en el top 10. Sí sé lo que están pensando. ¿Qué es esta ropa? Bueno, como para decir, esta ropa, esta cosa, este uniforme es del, de mi colegio. Sí, pensabas que yo me quedaba en la casa subiendo videos en YouTube, jugando Play. Mejor me callo. Número 7. El Judas. Con su nombre lo indica, no pensará que es el Judas, o sea, judismo. No, no, no. El Judas es el que, uno de los más soleables del colegio. La la la la la la Oye, oye, oye, la ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y si se mate? No. Chuta, ¿y qué Eh, eh pues, se olvidó. Sí, sí, no que no que decir Creo que se olvidó, sí. Buena idea. Oye, profesor. Sí, ¿qué quieres? No, es No se olvida revisar el deber de matemáticas. Gracias, que se olvidó. Tiene su puto extra. ¡Qué hijo de...! ¿Qué? El hablador. El hablador es que nunca se puede callar. Es bien hablador. O sea, saca toda su información. Cuando habla saca toda su información en el cerebro. Muy bien, muy bien, ya estaba muy frío, pero me fue muy bien. Entonces estaba ahí con un paraguas. ¿Y después qué pasó? Después viene un madre y me quería robar el paraguas. ¿Y después qué le hiciste? oh, ¿en serio? Viene otro policía. Wow, ¿y qué pasó? Le arrestó ¿Y qué pasó con él? Cogí el bus. ¿Y me llevó a China. serio? ¿Y qué así la razón de mi existencia. Ah, Suscríbete a mi canal. Ok. O no. Y ese, mis queridos, ese fue mi día. ¿Y a ti? Eh, mi día fue ese. Uh, cuando estaba... bueno, bueno, bueno, bueno. Uh. Bueno, bueno, Número 8. El que te cuenta todo, el que te cuenta todo es que le cuenta a todos sus amigos que tiene a Rex, que tiene a que tiene novia, que no tiene. Hmm, en serio. ¡Uh, papita! ¿Quieres? No, gracias. Tengo diarrea. Número 9 la fashion. La fashion es una mujer que, que está de moda, o sea, sacan, los autores, los, famosos sacan algo y ella hace, o sea, copia, copia, haciéndose que está de moda, que está de fashion. O sea, o sea, Federico, esto está de moda. Adó. Ah, ah, ah, ah, ah. Número 10. El nerf. Como su nombre lo dice, el nerf que siempre estudia es un mmm, para decirles más fácil polla! el gordo es el gordo chama ese es el gordo uy lo que se pica cor cor ah, es el gordo la peor bacteria del gordo es educación física primera vuelta uh, el espiritual el espiritual es tu hermano el viciante. El viciante es que usa no tan común como los gente normal en las redes sociales. Él puede, estar en 5, 6, 7 o 8 horas seguidas o más. El social. El sociable es bien, bien popular en todo el libro, del grado, del colegio, de redes. El, tuite, el tuitero. El, tuit, el, tuit, el tuitero. El tuitero es el que ocupa Twitter pero es bien viciante Twitter, dice que le sigues, no te mata, no te mata. Te amenaza con Twitter. Oye, oye, oye, oye, Juanito, Juanito. aquí dice que te crees en Twitter, ¿eh? Ajá, sí. ¿Y por qué no me sigues en Twitter? ¿Por qué no. Si no me sigues en mi Twitter, tal vez de noche no vas a dormir tranquilo. Ok, ok, ok. Lo lamento, pero las escenas siguientes están, censuradas están censurado para menores de 75 años. Ojalá que no hayan colaborado con su inscripción. Gracias. Sí sé qué me está diciendo. ¿Por qué tengo esto en mi mano pensando que es un celular? Así que mis amigos queridos, este celular está construido por alienígenas. Ah, es la mayor, es el mayor celular más tecnológico del mundo. Si no me crees, esto puede ser mi celular. Espera, espera. A ti la bomba. ¡La bomba! Ah. El viejo, el viejo es que eh, no es tan... tiene más años que, que los demás, con que perdió uno o dos o tres años. A ver, otra vez perdiste el año, Juanito Pérez. ¿Por qué el año otra vez? Es que es muy difícil. <laughs> el criticón, el criticón. Ese critica todo, todo, todo. Si escuchas reggaetón, critica. Si escuchas electrónica, critica. Si escuchas rock, critica. Pero si le criticas a él, dice que debes respetar los gustos ajenos. O ah, sea, what the fuck? Tú escuchas reggaetón, ¿eh? Tú escuchas rap, puta, esa huevada. ¿Qué es esa huevada? Que se fuma, que se droga, que se ver, A ver, a ver, a ver, a ver, respeta mis gustos, ve. ¿Qué pasa si me gusta el reggaetón? ¡Respeta! Pero ya, hablando serio. En realidad, yo, bueno, no critico cada género musical. El género musical que me gusta más es el electrónica, después sigue rock y pop, ya. Pero yo no, tengo, nada más contra el rap, el reggaetón, la bachata y los, y, y los demás. No tengo tan, no insulto ningún género de otra persona porque cada persona pensamos diferente. Así que perdona si, es eres rapero o Perdón. El mentiroso. El mentiroso es que ese man ya se pasa de mentir. Que dice que está de fiesta, que tuvo que pelear con pulpo, que, que peleó con zombies, que se que a y se Sí, o sea, mentiras más ilógicas. El que trae la comida, ese, uh, uno de los más queridos del, del grado que trae comida. Cuando él trae unas papitas, ¡uh! todos se rodean a él, al menos pidiéndole una papita, una papita, pidiéndole al que tiene comida. Mmm, qué papitas. hay hijo papitas? Escucho papitas, yo. papitas. ¡Papitas! ¡Corran! ¡Corran! ¡A mí dame papita! ¡No! ¡A mí! ¡No! El chistoso, el chistoso es que con una sola palabra se ríe toda la gente. ja ja ja El que cuente malos chistes. El que cuenta malos chistes es el contrario del chistoso. Es como... Él cuenta un chiste, pero es el único que se ríe. Y los son... O sea, what, o sea, the fuck. Es que, es que Pepito para tiene y le come una vaca. ¡Qué buen chiste! No, es que Pepito... ¡Ay, cállate! ¡Por favor, no! ¡No digan eso! Más ridículos que yo. El aburrido, el aburrido. Cuando comiste una, una con él, él eh, suele dice algo no tan emocionante el negociante. El negociante es que siempre vende algo en su curso, chupetes, caramelos, comida, papitas, sachipapa, sachicha drogas, metafina, cocaína, Coca-Cola. ¿Qué? El pobre, el pobre, bueno, ese pobre eh, siempre pide plata, plata, plata. O sea, sea, sí sé que es pobre, pero siempre pide plata cada, cada día. O sea, cada, cada hora pide plata cada día. Oye, ¿no puedes estar una, un lápiz? No. Pintura. No. Borrador. No. Coma. No. Tijera. Sacapuntas. No. Regla. No. Licuadora. No. Platos. No. Cuchara. No. Tenedor. No. Cuchillo. No. Pica pica. No. No. Almohada. No. Tu mamá. No. Tu novia. No. Tu hermana. Sí. Y eso es todo por hoy. Si te, sentís, te sentiste identificado con un tipo de alumno o te gustó el video, regálame un like. Like. Y... Y si son nuevos en mi canal, suscríbase que subo videos cada... Eh, solo subo videos. Bueno, a mi canal para más contenido y tengo una noticia. <clears throat> <laughs> el penúltimo video que subí que era de los cuando bailas, cuando quieres bailar pero recuerdas que eres malo, muy malo, el peor, tuvo unos pequeños problemas el video. Así que solo puedes ver en computador, no en celular ni tal, solo computador, si nos viste, visto, ¿ok? Ya, les recomiendo ver el video. Y bueno, ya nada, yo me despido. Yo, yo me despido que tenga un, que tenga un día, que tenga suerte en su día, en sus vidas y, que, ya saben, saludos, quiero enviar saludos a mí, no, no, no, a mi gato voy a enviar saludos, saludos al Misty, aquí, aquí está, ya se fue el Misty, bueno, yo me despido, yo soy Steven no. y nos vemos, hasta la próxima, chao, adiós, adiós. Adiós. Ya, pues cierra. Ya. Cierra. No, no ya, quiero. termina de grabar. A ver, rápido. No. Juanito. Juanito Pérez, Apaga la cámara. Baila, baila. Baila. Entonces, ¿quieres que baile? Yeah, voy a bailar. Sí. A la cara. Eso. Eso, eso. Eso. No, no baile. ¿Qué?